El 11 Reco, baby. Tengo el flow, tengo todo, tengo el flow. Baby, ven, pide lo que tú quieras. Esta noche vamos a hacerlo a tu manera. Y baby, ven, pide lo que tú quieras. Esta noche vamos a hacerlo a tu manera. Baby, ven, pide de todo, todo, que lo pago yo, yo. Ven, pide de todo todo, todo lo que tú pides. todo, que lo pago yo, yo. Ven, pídele todo, todo, lo que tú quieras. Y pega, pega, la va a pasar bien. Mami, ven y suéltate, la va a pasar bien. Mami, ven y pégate, la va a pasar bien. Mami, ven y suéltate, la va a pasar bien la vaina que te motiva Esta noche no fui menguira Te traje la juca, también la moe Tengo un coro que gastan de 100 Trae tus amigas que vamos a encender Y pa' la luna vamos a amanecer Con ese cuerpazo y esos mulazos Quiero comerte en pedazos Baby, tu taratata, tú ratata, Baby, tú taratata, tu tú Baby, tú taratata, tú Baby, tú taratata, tu tú Y baby, ven, pide lo que tú hacerlo a tu manera. Y baby, ven, pide lo que tú quieras. Esta noche vamos a hacerlo a tu manera. Baby, ven, pide de todo, todo, que lo pago yo, yo. Ven, pide de todo, todo, todo lo que tú quieras. Ven, pide de todo, todo, que lo pago yo, yo. Ven, pide de todo, todo, lo que tú quieras. Vale, que tú tienes un perfume. Cuando me paso por el auto me que yo tengo un perfume Cuando te paso por el lado se te bajan los blume. Tengo el piquete, también tengo el flow Que tú lo sabes que baje con todo Tengo una vaina que está ratata Mira la nave, la tengo bikeada Baby, ven y suéltate Vamos a ser loco como es Esta noche se va a encender El cama susto lo vamos a hacer Síguete pegando, que me está gustando que tu cuerpo tiene algo que me está llamando Síguete pegando, que me está gustando Que tu cuerpo tiene algo que me está llamando Pide, pide lo que tú quieras Esta noche vamos a hacerlo a tu manera Y baby ven, pide lo que tú quieras Esta noche vamos a hacerlo a tu manera Luis full enamorado Explotando un tro de papeleta que tan Ratatá, a.k.a. el desamparado, Brownie, diamante de lo mío, Conta, Ale la potencia, Leo Estilo, el 11 récord Tony Boy.